如果有一天你发现你的猫咪越来越漂亮，不要怀疑是你的错觉，它只是越来越像你。这并不是空穴来风，这背后可是有科学依据的。一纯粹接受效应，这是个心理学专有名词。你不觉得我可爱到爆？